Volem un zoo que treballi més per la conservació, especialment in situ, fora del lloc d'origen del propi zoo. No? Per tant, allà on són les espècies que necessiten aquest treball de conservació. També un zoo que s'especialitzi en recerca, en pensar, en buscar, en investigar, en treballar colze a colze amb els centres d'investigació al voltant de, de les millores doncs, en relació a aquest benestar animal, a aquesta conservació, a la garantia de la biodiversitat, tenint en compte doncs, la situació en la que es troba també el planeta no? en relació a les diferents espècies. També un zoo que treballi molt més el projecte educatiu, no només eh, des d'aquesta perspectiva de la, de, la, de la investigació, sinó també vinculat doncs, als nens i nenes de la nostra ciutat, que coneguin millor quines són les espècies que hi són, quina és la tasca que està fent aquest zoo dins i fora de la nostra ciutat.